Saluton al ĉiuj, jen Ivo Dia, via Dio. Kaj hodiaŭ mi iras al la La sud de festivalo de Sidneo. Pardonu min, mi preskel forgesas, char estas tiom frue ci tie kai nun estas la sesa kai duono matene mi litigis tiom frue ĉar hodiaŭ mi iros al la surda festivalo gi estas festivalo por uh, uzantoj de la ozlano sed ĝi okazos aliflanke de la urbo kaj fakte mi havas budon tie por amikumu do mi iros tien mi filmos ĉion kaj ankaŭ mi supozas mi filmos mian budon Kaj jen la festivalejo, mi estas preskaŭ tie. do kiel vi povis vidi, mi komencas konstrui nian budon. Ah, mi devas levi ĉi tion kaj poste mi surmetos nian propran rubandon. Do mi ĵus pendigis la du rubandojn ĉi tie, kiel vi povis vidi, la konstruistoj estas ĉi tie, ili komencas konstrui la tablojn. Ah, do mi supozas ke mi devas moviĝi por ke li povu fari tion. Do nun mi simple el cion, chion metas metos gin sur la tablon para don min esperanto ne estus tiom bone nun char mi estas duon dorma do mi jus fin stadigis nian budon kaj nun mi devas atendi dimitri li estas malfrua do dimitri jus alvenis, mi ne filmis lian an alvenon li subite ekaperis malantaŭ mi a uh, se li al sian rubandon do ni havas tri entute kaj mi intencas pendigi gin tie de la tegmento a la covrilo yes pli bone de la covrilo chitie al tie saluton dimitri kelvi saluton el <laughs> dia kai kion vi pensas au opinias pri nie budo o oh, mi opinias nie budo estas la play bona budo de je certe rigardu chition Nie budo, kai ni ancora ne tute starigis gin. Esta la play bunta chitie. Rigardo la alien, ili estas tute blankai, kai est Dimitri havas a uh, chimizon um, blanca, blanca, blanca, cae tio plu, sed BOOM! Tre bunta! Do nun cio estas starigita, mi just parolus con la helpisto ci tie, cae mi petes, au mi demandes al ci, ciam al venos ni interpretisto, char mi timis ca ili simple tuta ne al venos, cae si didis ca pos duon horo ili venos, do mi nun sentas multa pli bona, char <laughs> mi, mi ne capablas usi la signo lingvon, do tio esus tre strange, simple est, sed mi starus tie, kai Usas mi ein mieno tiel mi petes al Dima preni seĝojn kaj li prenis du seĝojn sed mi nun malaperis en mia budo ĉar ili estas tro malaltaj <laughs> do ni simple sidas en mia budo kai ni diskutas tion kion ni scias didi en Oslano kai Dimitri dis o oh, kion vi scias kai mi dis nu mi nur konas via in vorto in kai mi komencas fari ilin <laughs> sed mi tute forgesas ke mi estas la mezo de surda festivalo kie ĉio i povas kompreni tion kion mi signas <laughs> Doni interpretisto jus venis, kai si nun parolos con Dimitri, kai alia budo tie, um, sed mi pli joias nun, char mi ne timas ke mi simple ne povus paroli con l'aliai homo e ciam ili venos. Sed mi ancao estos io mette genita, char ni havas unu interpretiston por tri budoi, ili ne mencius tion en la festivala in formilo oni sendis al ni se ili mencis tion eble mi fakte mem dungus interpretiston simple por plentempe labori en chitiu buto. Do kai jus al venis al nia budo, kai tu i lidis, oh mi feke devas fo iri. Do li esus la play sin utila interpretisto la tuto mondo. <laughs> Do ni nun esus jel fino de la evento chi tie, kai mi simple comenzas for paki chion, kai post chi tio mi intensas trovi kai tiam ni simple babilas cune minestias. Vi vidos mem. Do mi ancora estos ce la festivaleio, kai mi simple status ci tie kai attendas kaia a uh, li estis en exameno por la signo lingvo minestias chu gestos interpretista exameno sed antau kelkai hodo li didis al mi ke li devas fo edi char li examenijas kai poste mine audis de li sed antau kvin minuto li fin fine kontaktis min kai espereble li baldau venos venos, char mi estas feke malsata. Do mi just fin parolis kun Kaja kaj kelkaj el liaj amikoj, kaj nun mi simple idas hejmen ne estas tiom multe por fari en ĉi tiu parto de la urbo kaj nun ni estas je la fino de la filmo kaj mi fakte volas idi liten sed estas unu afero kiun mi forgesas mencii kiam mi estas ĉe la lingva festivalo mi supozas ke mi simple perdiĝis en la momento do mi estas tie mi staris en mia budo kaj tiam hazardulo venis li foliumis niajn flugfoliojn kaj tiam li prenis la flugfolion de la lingva festivalo kaj li vidis ĝin kaj vidis la emblemon de la Esperanto-Federacio de Nov-Sud-Kimrio kaj li diris al mi oh, es Esperanto. Ah, oh, interesse, mi lernas tion. Um, sed lasta tempe mi cesigas lerni gin, char mi ne povs trovi aliuloin. Kai mi dis, ah, oh, char compreneble, mi estas esperantisto, mi dis, nu, mi parols gin, kai li shockigis, kai tiam li dis, oh, chu, kai li, li usas Esperanton, kai facte suficie bone parolis gin, kai li estas junulo. Kai tiam Dima, kiu staras apud mi, kai dis, yes, ancao mi parolis Esperanton, kai kelkai momento in poste, kai preta pasis nin, kai dis, o, kio casas? en esperanto <laughs> kaj estas tre freneza hazarda de momento ĉar estas tiu multe da esperantistoj kiuj subite ekaperis el la arbustoj kvazaŭ Joani mi diris mia nomen? Mi estos ci tie. Sed estes bone momento, cae li prenis mia informoin, cae espereble mi vidos lin en la estontezo. Do tio estes cio. Do, se vi shatis ci tiun filmeton, shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis. Cae mi vidos vin cioin en la venota filmo. Cae se vi ne estos tie, mi casos min en arbusto exter via domo. Cae ciel, ciam mi vols danki miain subitenantoin per Patreon. Donatsu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sara, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane and Greg.